pakai guys ini lagi betulin mesin potong rumput tidak hidup-hidup ternyata banjir businya basah businya basah hampir beberapa waktu tidak nyala saja tidak hidup-hidup sebenarnya tidak sulit tidak rumit hanya karburator dan busi mesin ini buka businya terus dibersihin pasang lagi dicup dicup OJK mesin potong rumput atau mesin apa aja sulit untuk dihitungkan tinggal cek aja busi sama komparator businya kalau businya sudah dicek bersihkan bersihin kelas kemudian pasang lagi langsung cek kurbun hidup lagi seperti semula terima kasih Bang Bule sekarang hidup mesin sudah hidup kita operasi lagi gas